<laughs> uriya kiriya cy'ingurube ngo aba ari ingenzi ku banyamakuru <laughs> ni nacyo ngo bakunda buriya <laughs> umunyamakuru wese iyo ajya ahantu mu kabari tumwe mm. arabanza akavuga ati hari akabenzi tiyewe cya kizuru kimwe cyitwa gitorosi kirahari buriya abanyamakuru nicyo bakunda bikundira ikizuru mbese mm. ntabwo nava ntariye noneho ku izina ry'imana ntabwo nava bwanariye hakurya eh. ariko nsugire zamutse nazana nyuma kuzamuka muri esanseri ngezemo hagati nshaka kunyara noneho nshatse kunyara ndakomanga gutya ni ubwa mbere nari ngiye muri esanseri ngezemo hejuru numva ndakubwe nshaka kunyara noneho nshatse kunyara ndakomanga wapi ndakomanga wapi mbura unyengore ngeze hejuru mbona urugi ikintu kintu mbona kirarangaye gutya ndavuga ati se bigenze gute ubwo ngubwo ndasohotse gutya ariko ikintu cyantunguye ni uko nyine nashatse aho kunyara ndahabura pe ahubwo nyine ninshaka kunyara nimuze kunyara cyangwa se sinzi nimba hano muri sitidiyo mugira ikintu banyaramo yesi reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira yoro tv uri uw'agaciro ndetse uri uw'ingenzi mu muryango wacu mugari wa yoro tv rero turakwakiriye niba utarakoze subscribe ukora subscribe kugira tujye dubana nawe mu biganiro byacu bya buri munsi turasetsa turigisha ndetse turanahugura n'ijambo ry'imana kandi ryo riba rihari ariko uno munsi murabona kuri kamera zacu twatangiranye n'umusore <laughs> arimo aratangira rwose arimo ararya nabyo mwabifashe <laughs> none ko waje utangiye urya kuri kamera ntabwo nakubera hmm. rero ubwo bushize mperuka kangange eh, eh, eh, naraje hmm. dukora ikiganiro nari mfite inzara ya danje hmm. ngende mpava nandi kintu mu mpande niyo mpamvu ngewe nabyitwaje uyu munsi turakureka ariko ubanza urye aho ya nta kibazo kabisa ese kurya ko umuntu ahora arya ikibazo ni uko ntaguhaye agira <laughs> ngo yo nanjye banza udene mm. <laughs> ngoye ku gakeke kumaye akarindazi gusa se <laughs> ndaguha ku muneke cyokozwe eh. mwumvishe hose oya banza urye <clears throat> niturangiza noneho turakomeza ikiganiro cyacu nta kibazo nini urumva rero byanyu bavugiriza reka mbuzuruye oya twashaka kuvugiriza eh, byaje noneho kabisa turakwakiriye rero kuri iyo TV turatangira babibwira abadukurikiye kugira ngo noneho tubane muri kino kiganiro twese tuziranye mu rwego rwo kugira ngo ibintu bigende neza ok amazina yanjye nk'ubusanzwe nitwa patrick manishimwe mm. eh, si ubwa mbere ninjiye muri zino sitidiyo kabisa eh. ariko nyine ndabona harahindutse ubutaha ariko cya gitebe nari nicayeho ubutaha cya kindi cya mbegamiro begamaho nta gihari rimwe eh. nicayeho ubutaha ariko muze kukinshakira mm. buriya kiriya gitebe cyari kimeze neza fureshi mm. irinde zina ubundi nitwa biceri ubundi hmm. ufite ibiceri byinshi <laughs> ibiceri byo birahari hasi wowe nta n'ubu ko nsa nabyo <laughs> eh, eh. none se <clears throat> ubu waje hano kuri yoro tivi ariko waje tubwiye tuno munsi ndaza kuza kuba nashimisha abantu bo kuri yoro tivi nicyo kintu ujemo reka rero tuguhe umwanya ewana tukureke usetse buri muntu wese cyangwa unezeze buri muntu wese n'ubundi turabizi abantu tuba dufite akazi kenshi ariko tuba dukeneye no kuba umuntu yaseka eh. ubuzima bukagenda neza dore guseka byongera iminsi yo kubaho rero turakwakiriye tubahe n'ikaze <laughs> umwanya ni wawe nazamutse <laughs> nari ndimo kuzamuka muri esanseri mm. ngezemo hagati nshaka kunyara mm. noneho nshatse kunyara ah, ndakomanga gutya mm. ni ubwa mbere naringiye muri esanseri kuko ubutahanza ntabwo twaciye muri esanseri mm. ahandi hantu twagize gutya tuzamuka gutya ku masikariye mm. ntabwo twaciye muri esanseri noneho ngewe nazamutse ngeze hasi mpasanga umusekirite ntambwira ati esikariye hari ikibazo wowe zamuka muri esanseri ndazamuka ngezemo hejuru numva ndakubwe nshaka kunyara noneho nshatse kunyara ndakomanga wapi ndakomanga wapi mbura unyengorera mm. ngeze hejuru mbona urugi ikintu kintu mbona kirarangaye gutya mm. ndavuga ati se bigenze gute ubwo mm. mba ndasohotse gutya ariko ikintu cyantunguye ni uko nyine nashatse aho kunyara ndahabura pe ahubwo nyine nshaka kunyara nimuze kunyara cyangwa se sinzi nimba hano muri sitidiyo mugira ikintu banyaramo kunyara kwa so uzanire po oya po ntiyaba oya cya mukecuru ngo ikintu banyaramo bacyita mukecuru kabisa ariko wari umeze neza tu njye meze neza cyane nawe urabibona ariko warabyibushye wa mpungane muri iyi minsi navuganye na faratopu nagiye kumva numva arampamagaye arambwira mm. ati mpande nzi ukuntu erike asigaye ahangara ati noneho uzi umudigi asigaye afite ngo wagira ngo atekere impumyi yajwemo urakoze cyane reka nguhe ku karindazi oya reka mpereze uriya mukameramana aranyunganiye hakurya ariko nsugire urumva ntagira nawe nguhe ku muneke kubimaze se si murambi bende <laughs> ntabwo nava nariye noneho ku izina ry'imana ntabwo nava nariye ubwo ngubwo nabibona warabyibushye kabisa mbese mm. urimo kurya iki muri iyi minsi imineke n'amandazi amandazi mm. ahubwo ndabona wagira ngo muri iyi minsi urimo kurya ingurube nyinshi cyane <laughs> ariko n'ubundi usa n'umuntu ujya ingurube ariko ndanagakumbuye <laughs> agakumbuye nkumbuye ikibenzi ariko <laughs> umeze nk'umuntu urya ibinywa by'ingurube buriya kiriya kinwa cy'ingurube ngo aba ari ingenzi ku banyamakuru <laughs> ni nacyo ngo bakunda buriya umunyamakuru wese iyo ajya ahantu mu kabari mm. arabanza akavuga ati hari akabenzi tiyewe cya kizuru kimwe cyitwa gitorose kirahari buriya abanyamakuru nicyo bakunda bikundira ikizuru mbese ubundi bwo naherukaga hano kera kabisa hari haciyemo iminsi gusa nongeye kugaruka kuko buriya iyo uhereza abantu ibintu byiza kenshi na kenshi baragukumbura mm. cyane tu gusa nubwo tayimu ibigoye mm. ntabikunze kuboneka ako nyine tu ndashimira abantu bamba hafi kenshi na kenshi naho ubundi ariko ureba kuko twajemo hano mm. eh, ndi kumwe na faratopu ndi kumwe na wa musisita wundi mani <laughs> twageze mu rugo sinzi ukuntu nyine nafashe agatelefone kanjye njyana kuri fesibuke mbona umuntu yanyandikiye ngo nkuremeye inkweto <laughs> nimba yarabonye nta nkweto ngira eh. <laughs> ikibazo namuhamagaye ngo ngame za nkweto uzi ukuntu yambwiye mm. ntabwo nabikubwira kuko birababaje kandi ntabwo twaje hano mu bintu byo kubabara ahubwo turi mu bintu byo guseka hmm. ntabundi se <laughs> ari uzi se ngewe ndashaka kuzama kuri icyo cyangwa cyawe eh. ko ngewe tuno twanywa twanjye twanze kumera ahubwo ni iki nashyiraho ariko mani nari nibutse <laughs> eee eh, wa bebe yambwiye ngo musuhuze mani eee eh, umunsuhurize nawe nayo <laughs> ariko ngo yaragukunze n'iki n'iki ngo nuko ya twari kuri kamera akabura ukuntu abikubwira mm. wa bebe ngo yaragukunze kabisa numvaga se wagira ngo afite ari kumwe na wa wundi urumva ntaya wa aha reba cyagiye cyagiye ahubwo buriya cyagiye mani buriya cyagiye we ashaka kuganisha ku ngingo urumva mm. bagashaka kuyica ku ruhande urabizi ko cyagiye tuvuye no mu kiganiro nkubwiye ati ''hase ah, waretse tukareba ukuntu twaganira hirya tukanywa n'agake'' wowe ukuntu cyamwirukansaga cyakwica cyakwica <laughs> cyakwica kiri ariko ubundi nawe ubundi uriya mubebe yambwiye ngo ngusuhuze kabisa mm, nawe ubundi nishimye cyane kabisa eeeeh Ah, nyine tugire mwana dukore ikiganiro baka ko ngenda umacaka no kunyara kabisa ngiye mm-hmm. mu nshakire naho nyara ngenda ngiye no kwivumbura kandi ubu nakwivumbura oh, nakwivumbura ese eh, ko nshaka kunyara mwana ok reka tubikore vuba vuba nishakire naho ninyare naho ubundi rike we mm-hmm. kabisa rwose nihutaga gusa nyine tu reka nshimire buri umwe wese ukurikira ibihangano byacu nshimire umuntu wese ukurikira yoro tivi kabisa uwo nguwo ewa ni uw'agaciro <laughs> cyane cyane umuntu ukurikira yoro tivi mm, perezida wacu niwe ukunda kuvuga ati ku munyarwanda rwose <laughs> n'umutwe wawe uhasiga natwe rero ku nshuti zacu za yoro tivi eh. buri kimwe cyose gishoboka turagikora ariko kugira banezerwe ese reka nshimire yoro tv kabisa urukundo ikomeje kutwereka buriya yoro tv buriya njye ahantu hose ngiye nzajya nanayivuga tu mm. eh, iririmbira nk'akaririmbo ariko gatoya ka yoro tv twumva yoro tv se mwanyishyura <laughs> turetse <laughs> manzi igikombe cy'igikoma <laughs> ubundi nkwereke reka nagenda n'igikoma mu kanya wowe iririmbire turahita tuzana igikoma kero tivi se ndirimbe mu kinimba se waririmba mu kinimba waririmba mu gishakamba waririmba muri rapu mu gishakamba uko ubishaka kose igishakamba haba harimo ibikira harimo gushakamba gushakamba <laughs> oya gusa wenda reka tutajya mu bintu byinshi cyane binarenze cyane gusa nyine tuyero tv ni televiziyo ikomeye cyane muri kino gihugu kandi ibikorwa byayo nayo byo birigaragaza ewana nimba uri umukunzi wa yero TV kabisa jya wibuka n'uba wakanze sabusikarayibu kuri yero tivi ukande no kukazogera so ikindi kandi nyine nk'uko abakunzi bacu basanzwe babimenyereye nyine ngende umukomediye mm. komedi zacu zica kuri cano yitwa visita media rwa Eh, iyo ugiye kuri iyo cano niho uzisanga jyaho ukore sabusikarayibu <clears throat> utere komenti ushiyaringe ukande layike kugira ngo ukomeze kunezerwa kurushaho mm-hmm. eh, gusa nanone nsaba wenda nk'abantu bashobora kuba badusapotinga <clears throat> ariko reka nkwereke urumva ngereka nkwereke kugira ngo ndemere mm. uri kumva mm. nta kuntu wafata nk'utunimero ukadushyira hasi nyuma y'ikiganiro mm. eh, ku buryo umuntu atubonye avuga ati icyo wakoze abantu bakashyire kuri mobayiro mani eh. <laughs> eh, akantu nk'ako ngako buriya hari igihe umuntu areba ikiganiro yabona ikiganiro akavuga ati bariya buriya mutipe nanone se bose muntu yamugeraho gute mm. urumva buriya abantu bapfa kugera muri zino sitidiyo <laughs> uretse nkanjye nyine mm. abandi babigoye biba bigoye ariko ntabwo bigoye bicaye rero reka tugushimire cyane kwitabira ubutumire bwacu wakoze cyane namwe mwakoze cyane ariko nyine ngewe ntabwo mvanga mutageze ikintu mwumva hmm, turakugurira igikoma nta kibazo nta kibazo murakoze <laughs> kabisa